Saluton. Kai bonvenon al la nova episodo. Hodiaŭ estas nekutima episodo, ĉar mi komencas rekte per la Zamenhofa medito, kial? Ĉar hieraŭ mi eksciis ke forpasis unu el la cara mia amiko, cae est istrem malfacile fin pretigi la hieraun episodon, bon chance mi jam filmis prescau cion, antau ec si la tristan novajon. Do, hodio estas recte besonata la Zamenhofa medito do mi electis la lastai la lastain in de Zamenhof 1900 dexep pagio 300 quinta coc estas vorto e pri la fino sed ciu fino estas la fino ni vidu mia patrino estis religia credantino, mia patro ateisto. En mia infanezzo mi credis je Dio, cae esen mortezzo del animo, en tiu formo, en quiu instruas mia dinascigia religio. Mi ne memoras tute precise in quiu iaro de mia vivo mi perdis la religian credon, sed mi memoras che la plei altan gradon de mia ne credado, mi attingis circa la agio de decvin, decses iaroi. Tio estis anca la plei turmenta tempo de mia vivo. La tuta vivo perdis e miai oculoi cian senson, cae valoron. Cun male stimo mi rigardis min mem, cae la aliai, aliain homoin. Vidanten mi, cae en ili, nur sen sensan pezzon da viando. Ciu creigis. Oni nescias pro cio, cae oni nescias por cio. Ciu travivas en la eternezzo. Mal pli ol plei malgrandan secundeton. Baldo for putros por cian, Cae dum ciui venontai senfinai milionoi cae miliardoi de iaroi gi iam eniam plu reaperos. Por cio mi vivas? Por cio mi lernas? Por cio mi laboras? Por cio mi amas? Char estas ia tiel sen senza, sen valora, tiel ridinda. Mi ex sentis che eble morto ne estas malapero, che existas iai legioi en la naturo, che io min gardas al alta cielo. La demando de Zamenhof es la demando quion mi metis antau miei oculoi fermitai nocte dum la dormo kai mi vekigis frue ci matene ciu mi havas respondon <laughs> ne ne esperu che mi povas respondi ci tiu in grava in in pri la vivo che la morto la morto dansas circa uni non tempe. Nin in mascas, por rin eviti. Sed fin fine, eniu, el ni successos, tamen, mia amico estas con mi lia vivo havis senson por mi mi ne conis unu la lian eh, dum longa tempo facte nur unu iaro kai yes unu iaron kai ion ioma pli olt unu iaro. Sainas pli in mia memora. Pi longa tempo. Sed vered, ne gravas. Gravas la qualito e la vivo. Ciu ni lasos spuroin de ni belen spuroin de ni enia bela planedo en la sam specianoi tio es la homoi kio in ni rencontas mult foie hazarde Au mi tio esis la demando. Kai casa che ni opinias che la respondo estas provisore yes mi estas la santa bela in spuro in en alia in homo in kai en nian planedon. Tio valoras la penon. Tial valoras la penon vivi, lerni, labori kai ami. Nu ja, dankon pro via tento. Do, mi salutas vin nun, mi lasas vin nun recte alla musico de Paolo Ghiglione, cae poste mi fin salutos lin. Antauen sen fine. Cis morgau. Cun la morgaua Zamenhofa medito. Zamenhofa Do, jen mi de nove. Antau ol saluti vin, mi volas presenti al vi. Citiun homon, kiu estas... Hmm. Lingvo consilanto. Ho, oh, facta estis lingvo consilanto, li ne plu estas sortia universo ancau. Ancau por uh, unu Cecilio De, kiu anca ne plu estas en ĉi tiu universo. Ŝi ankaŭ for forlasis ĉi tiu universon kelkajn monatojn antaŭe. Kaj ja, do. La morto dansas circa mi. De almeno ecte almeno du jaroi sed mine timas. Si, por mi la morto estas virino. Ciam estis. No, ja. Do, uh, eh? Yes, mis tias. Do, carai, morgau estas alia tago. Hm? Do, nun mi iros promeni, cae giui la urbon, cae mi cesas labori mi nur muntos la episodum kai foriros do duon namasteon al viciui kai dis morgau